पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था उसको समझा कि पुष्पा फायर है पुष्पा भाव झुकेगा नहीं साला प्रश्न पुष्प भाव झुकेगा नहीं साला ए हरमार से पुष्पा को फ्लावर समझ लिया फ्लावर नहीं फायर हूँ मैं झुकेगा नहीं साला अरे बेटा देख तो जा रुकेगा नहीं साला रुकेगा नहीं साला দশ টাকা চেয়েছি আমরা বুঝছি না বারবার খালি তো ঝুঁকে গেছে সালা দশ টাকা দেন তো খাবে নাকি আরে নিচে তো দেখো पुष्पा भाव झुकेगा नहीं साला पुष्पा भाव झुकेगा नहीं साला